Aquí estamos. Plantando calabazas. Semillitas de calabaza. Pues nada, estas semillitas son de calabaza cacahuete. Y estamos en un pequeño huertín espontáneo de Cantabria. Se puede poner donde queráis. ¿Que veis que tenéis una jardinera estrechita? No importa. Perfecto. La tierra está buenísima. Así que nada, simplemente es eso. arrascar un poquito la tierra, plantarlo, nivelarlo un poquitín solamente y ya está. Y listo, ya está, apañado. Ya no nos vamos a plantar otras cositas. Nos vamos a plantar hierbabuena. Rico, rico y con mucho fundamento. Vámonos, Pedro. Venga.